تشجيع ودعم الزواج الجماعي نحن في الرياض وفي جدة وفي جنوب المملكة تقام عندنا زيجات جماعية وصل عدد إلى ألف في يوم واحد ألف في يوم واحد فهذه الزيجات نجحت عندنا هذه الزيجات أيضا تقيمها الدولة وترعاها ويحضرها بعض المسؤولين وكان لها أثر كبير في تزويج مئات الشباب بهذه الطريقة التي يقل فيها التكاليف قدر المستطاع